ассалаумағалейкум құрметті ағайын сіздермен мен нұрлан бүгін нью миллениум центр лтд компания туралы тек қана маркетинг өздеріңіз білесіздер э, компания интернетте жұмыс жасайды э, өзінің партнерларына э, интернет бизнес ұсынады ә, компания осы тұрғыда ә, 5 проект ұсынған ә, әрқайсысы әр мезгілде қабылданған ең бастысы э, сан метрополис проектісі бұл 2012 жылы қабылданған проект сол 2012 жылғы ә, тағы да бір проект қолдайды бұл смт софт деп аталады 2014 жылы 2014 жылы э, компания үшінші проект соның үстіне шанс деп аталатын проектіні қолдайды ә, 2015 жылы ә, төртінші проект евробит деп аталатын ә, проектіні қолдайды және де э, бір жылдан енді асты 2018-дің ә, э, бас жағында ә, grow plus деген ә, проектіні қолдап өзінің партнерларына ұсынып отыр ә, менің айтып кеткенімдей компания интернетте жұмыс жасайды интернетте жұмыс жасайды ә, осы ә, проектілер проектілердің негізінде негізінде өзінің партнерларына партнерларына компания компания Э, сертификат береді сертификат бұл э, интернет ә, э, интернеттегі товар цифровой продукт деп аталады бұны ә, телефонға жүктеп алуға болады ә, компьютерде сақтауға болады және де қағаз жүзінде бұны басырып алуға болады бұл әр партнердің атында әр партнердің атында өзінің нөмірі бар нөмірі бар ә, компанияның президенті қол қойған мөр басылған кәдімгідей құжат заң жүзінде ә, күші бар заң жүзінде күші бар ә, сертификат тек қана қайтаруға болмайды бұл сертификатты сатуға болады басқа адамға оформить етіп болады ә, рәсімдеп беруге не болмаса өзінің ә, жаңағы ә, туған туысқандарына мұра ретінде қалдыруға болады бірінші екінші үшінші проектіде проектіде Э, бұл сертификаттың құны 250 доллар 250 доллар ал төртінші төртінші столдан бастап э, солнечный сеанстан бастап сертификат э, мың долларға ауысады содан әр столға ауысқан сайын оның құны көбейіп отырады мысалы бесінші столда 2000 доллар болса алтыншы столда сегіз мың жетінші столда отыз екі мың долларлық егер де ә, проектінің аяғына дейін бармай партнер э, осы э, э, жерден жұмысымды тоқтатып компаниядан барып жылжымайтын мүлік аламын дейтін болатын болса осы сертификаттың негізінде компания сіздерге жаңағы жеңілдік жасайды осы сертификаттың сомасына сомасына және де және де сертификат қолыңызда болса сіздер Э, осы компанияның э, түрлі түрлі э, өткізіп жатқан шараларына акцияларға орысша айтқанда қатысуға мүмкіншіліктеріміз болады ал енді ә, негізгі проектілерге тоқтала кететін болатын болсақ проектілердің бәрі столдардан тұрады столдардан тұрады жеті орынды столдар жеті орынды столдар ә, э, деде компанияның сайтында бұл столдар осылай дөңгелек болып кәдімгідей стол сияқты көрініс көрініс ә, жоғарғы үш орын жоғарғы үш орын ә, әрдайым бос емес бос емес мысалы ә, ә, ең жоғарыда тұрған ә, столдың ә, дағы орын төбе деп аталады то есть ә, пик Э, осы э, екі жағында екі жағында орналасқан э, орындар орындар иық деп аталады орысша айтқанда плечо міне мына екеуі астыңғы астыңғы төрт орын төрт орын бұлар ә, бос бос ә, резерв деп аталады резерв ә, яғни бірінші орын ә, екінші үшінші төртінші резерв орындар бұлар бос осы столға келген партнерлар тіркелген кезде бос орындарға оң сол жақтан оң жаққа қарай ә, орналасады жайғасады міне былай стол толса төбедегі партнер ә, табысқа қол жеткізеді ә, мына көріністе бұл а деген орында тұрған партнер ал енді э, қалай бұның бәрі э, жүреді қалай э, осы столдар жұмыс жасайды мен осы көріністе сіздерге қазір түсіндіріп беруге тырысайын жеті стол бес проектіде жеті стол бар жеті стол бар жеті столдың алтауы бірдей жұмыс жасайды бірдей жұмыс жасайды тек қана екінші стол евробит ол оның жұмысы ерекше оны қазір айтып өтемін ал қазір мысал ретінде мен сіздерге солнечный шанс деген столдың жұмысын көрсетейін ә, осының негізінде басқа столдарда тура осылай жұмыс жасайды солнечный шанс кіру құны мың доллар мың доллармен біреу кірді мың доллармен екеу кірді мың доллармен үшеу кірді мың доллармен төртеу кірді төрт мың доллар ә, кірді төбедегі партнер ә, төрт ә, мың доллар табысқа қол жеткізеді табысқа қол жеткізген партнер ә, столдан кетеді столдан кетеді стол екіге бөлінеді екіге бөлінеді и жаңағы иықта тұрған партнерлар төбеге шығады төбеге шығады сол иықта тұрған партнерлардың астында жаңадан тіркелген партнерлар сол партнердің иығына барып тұрады иығына барып тұрады міне осылай осылай әрдайым әрдайым ә, столдарда э, үш орын бос емес үш орын бос емес төрт орын бос табысқа қол жеткізген партнер автоматты түрде өзінің тапқан табысқа тапқан төрт мың долларының мың долларын мың долларын реинвестқа жібереді реинвестқа жібереді ә, былайша айтқанда былайша айтқанда қайтадан осы столда жұмысын бастайды бастайды осы реинвесттің арқасында қайтадан осы столда жұмысының арқасында ә, партнер шексіз түрде табысқа қол жеткізеді үш мың доллардан алып отыруға мүмкіншілігі бар ал енді жеке жеке столдарға келетін болатын болсақ бірінші стол гроу плюс гроу плюс бұл жерге кіру құны 45 доллар 45 доллармен кірген ә, партнер 45 доллармен гроу плюста гроу плюста 170 долларға э, қол жеткізеді 170 доллар табыс екінші столдың жұмысы ерекше деп жаңа айтып кеттім бұл да жеті орындық стол бірақ та бұл жерде ә, басқа маркетинг ә, цепочка данных деп аталады осы ә, маркетингтің арқасында кірген партнер кірген партнер шексіз түрде 300 доллардан алып отырады алып отырады 3 стол үшінші стол бұл да евробит деп аталады бұл жерде кіру құны ә, э, 250 доллар 250 доллар бұл стандартный стол ә, жаңа басқа столдар сияқты бұлдың да жұмысы тура сондай бұл жерде кірген партнер э, мың доллар табысқа қол жеткізеді төртінші стол солнечный шанс жаңа мен көрсетіп кеткен осы стол осы стол кіру құны мың доллар мың доллар ә, табысы партнердің табысы төрт мың доллар бұл столда бұл столда бесінші стол бесінші стол smt soft деп аталады бұл жерде кіру құны э, екі мың доллар 2000 доллар доллармен кірген партнер 8000 э, долларға қол жеткізеді қол жеткізеді алтыншы стол сал деп аталады а, бұл жерде кіру құны 8 доллар мен доллармен кірген партнер 32000 э, долларға қол жеткізеді қол жеткізеді жетінші стол жетінші столды сан метрополис деп аталады э, бұл жерге кіру құны 32 мың доллар 32 мың доллар отыз екі мың э, э, доллармен кірген партнер партнер 128 мың долларға қол жеткізеді ал түсінікті болу үшін түсінікті болу үшін бұның бәрі ә, қалай жұмыс жасайды ә, столдар бір бірімен ә, қалай жұмыс жасайтынын мына көріністі көрсетіп берейін 45 доллармен ә, кіреді партнер кірпені 170 долларға қол жеткізеді сол тапқан 170 долларын 170 долларын екінші столға салуға мүмкіншілігі бар екінші столға екінші столда ә, табысы 300 доллар 300 доллардың 300 доллардың ә, 250 долларын 250 долларын үшінші столға салады үшінші столда үшінші столда жаңа мен айтып кеткендей ә, табысы мың доллар бұл мың долларды мың долларды ә, төртінші ә, столға салады төртінші столда төртінші столда табысы төрт мың доллар төрт мың доллардың екі мың долларын екі мың долларын бесінші столға салады бесінші столда сегіз ә, мың долларға қол жеткізеді сегіз ә, мың долларды алтыншы столға салады алтыншы столда э, отыз екі мың долларға қол жеткізеді отыз екі мың долларды жетінші столға салады жетінші столда жетінші столда ә, партнердің табысы жүз жиырма сегіз мың доллар жүз жиырма сегіз мың доллар міне компанияның негізгі көздеп отырғаны әр кірген партнер осындай табысқа қол жеткізіп компаниядан компаниядан жылжымайтын мүлік сатып алсын дейді жылжымайтын мүлік сатып алсын енді 128 мың долларға жеткенше ә, партнер қосымша табыс табуға мүмкіншілігі бар мүмкіншілігі бар жеті стол деп жаңа көрсетіп кеттім жеті столдың жеті столдың бесеуі реинвест ә, былайша айтқанда қайта қайта сол столда э, ақша салып айналдырып қайта қайта табысқа қол жеткізуге болады бірінші стол гроу плюс 45 доллар болғандықтан ә, партнерлар 45-45 доллар Э, салып екі орынды бірақ алып 90 э, долларға кіреді 90 долларға кіреді де 170-170-тен э, 340-қа қол жеткізеді сол тапқан 340 доллардың 90 долларын осы столға қайтадан салып 250 долларын қалтасына салады қалтасына салады екінші стол ә, евробит евробит бұл жерде ә, кіру құны жаңа мен айтып кеткендей жетпіс доллар ә, бірақ та жаңағыдай маркетингтің арқасында ә, партнердің партнердің 300 доллар және әр шақырған партнер үшін 6 доллар 300 ә, жаңа 6 долларды шексіз түрде алуға мүмкіншілігі бар бұл екінші табыс үшінші табыс үшінші табыс үшінші столда үшінші столда екі жүз елу доллармен партнер кіреді мың долларға қол жеткізеді осы 250 долларды қайта қайта реинвест жасап қайтадан осы столға сала отыра жеті жүз елу долларды жеті жүз елу долларды қалтасына салып отырады шексіз түрде ең керемет стол бұл солнечный шанс деген стол бұл төртінші стол бұл жерде кіру құны төрт мың доллар табысы төрт мың доллар осы төрт мың доллардың мың доллары ә, жіберіп отырып үш мың долларға шексіз түрде алуға мүмкіншілігі бар мүмкіншілігі бар бесінші столда реинвест жоқ ә, бесінші столда тек қана ақша жинақтайды партнер екі мың доллармен кіріп сегіз мың доллар жинайды да сол сегіз мың долларды алтыншы столға салады алтыншы столда да реинвест жоқ бұл да жинақтау столы ә, бұл жерде сегіз мың доллармен кірген партнер 32 мың доллар жинайды осы 32 мың доллармен 32 мың доллармен жетінші столға өтеді жетінші столда жетінші столда партнердің табысы 128 мың доллар осы 128 мың доллардың 128 мың доллардың 32 мыңы әрдайым реинвестқа кетіп отырады да реинвестқа партнер 96 мың доллар ә, қалтасына ә, салады Э, осы реинвестің арқасында э, екі э, мың доллар реинвестқа кеткеннің арқасында бұл 96 мыңды шексіз түрде алып отыруға болады міне осындай табыс көздерін біздің компания ұсынып отыр ал енді компания ә, жылдан асты нарықта жүргеніне осы мезгілде өзін тұрақты да және сенімді компания екенін білдіре білді ұсынылған проектілер негізінде партнерларға миллиондаған төлемдер төленіп жатыр жүздеген партнерлар әлем бойынша түрлі түрлі жылжымайтын мүлікке ие болып жатыр енді рахмет рахмет назарларыңызға рахмет э, көңіл қойып аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет э, сіздер э, өте құнды да маңызды мағлұматқа ие болдыңыздар осы мүмкіншілікті жіберіп алмай қолданыңыздар көптеген проблемаларыңызды шешесіздер деп мен сіздерді сендіре аламын мен өзім компания осы компанияда жұмыс жасаймын осы компанияда табыс тауып жатырмын егер де э, бір жерлер түсініксіз болатын болатын болса ә, мынау менің ә, э, контактларым телефон ватсап телеграм ә, осы ә, контактыға шығып хабарласып ә, да қосымша мағлұмат алуыңызға мүмкіншіліктеріңіз бар ал шешім қабылдап тіркелемін дейтін болатын болсаңыз мынау сіздерге сілтеме қош сау болыңыздар аманшылықта келесі видеода кездескенше